מה קורה גבר? סובל מהתקרחות? סובל משיער דליל? ביטחון עצמי ירוד? מבאס לצאת מהבית ככה, נכון? בשביל זה אני כאן. אהלן, לי קוראים צחי פלג, אני כאן כדי להחזיר לך את השיער, בלי כאבים, בלי ניתוחים, בלי סימנים, ובצורה המהירה ביותר, וכמו שאתה יכול לראות, גם אני, עם יחידת שיער, שיער אמיתי, בסיס בלתי נראה, אתה יכול לקחת את השיער שלך אחורה, אתה יכול להיראות פרפקט, כאילו נולדת עם השיער הזה. הטלפון שלי נמצא פה למטה, אל תהסס להתקשר. נתראה.